Apa, Ibai Alfaganaz, mutiko EH bilduko zinegotzie, joan da Nustaiaren hogeita sortzien, hile honetako osoko bilkureuk egen eta prinsipioz ikasturte politiko honetako azken oiko osoko bilkura izen zen. Hainbet gai euk egen bertan ebazteko eta honek izen ziren garrantzitsuenak. Lelengo puntuen, mundiako udaleko ilusurraren kontrako plana onartzea izen zen, badire hile batzuk, Europar funtxekaz lotute, iruzurraren kontrako hainbat ekimen e, bultzatzen ari direla udaletik eta hainbat konpromiso hartzen ari direla. Lehenengoa itzen zan, iruzurraren kontrako adirazpen bat onartzea, horren atzetik etorri dire kodetikoen onarpenak, eta horrengo honetan tokatzen zan, ba, hori iruzurraren kontrako plan osoa onartzea. Plan honetan, hainbat neurri preventibo zein zuzentzaile planteatzen dire, eta aipatu dugu zen bestelako neurriekaz, ba, uste dugu kompromiso sendoa kartu direla, seguru badauela zer betu, baina, bueno, esan dugu moduen, uste dugu, oinarri sendoa dela eta baiezkoa emon gendu, hau batez sonartu hartu egiten zen. Bigarren puntu e, mugiak lanpostu zerrenda aldatzea zen, eh, RPT modure ezaguna dana agian, eh, gaztelerazko siglak. Kontu batzordean, emon jakun proposamen honen barri, eta proposamen honen atzean daueena da ba, e, udal gobernuek udaleko langileen ordezkaritzagaz lortu dauen e, akordio bat. Administrazio publikoa e, benpeineko langileen egonkortze prozesu baten murgildute dau, e, Espainiako legeak holan agindute, RPT edo lanpostu zerrenaren aldaketa hau prozesu honegaz batute dau, eta esan dugun moduen ba, akordio horretan adostu udal gobernuek eta langile ordezkaritzak adostu dabena azken baten da sortzi postu zehatzerako, mungiako udalean dauzen sortzi lan postu zehatzerako, e, izkuntzezkakizunak azlotutako derrigortze datak ezabatzea temporalki. Honek praktikan esan gure dauena da, egonkortze prozesu hau bete bitartean, ez tala egongo euskera mailagaz lotutako hizkuntz eskakizunik indarrean, eta euskera mailagaz lotutako baldintzak bete esarren, ba, lanpostu horrek betetzeko aukera epiko dela eta ba, langile finko bihurtzeko. Kontu bat zordean, gure kontrako eritxi plazaratu gendun, eta hainbat zalantza adirasi gendu zen bebai, hainbat galdera formulatu gendu zen, eta erantzun orokor bat baino eskendu jaso. Erantzun hori izen zen, akordioaren justifikazioa azken baten, ba, udal gobernuaren asmoa zala, langile guztiek aukera eukitzea e, euren lanpostue egonkortzeko e, ados, langile guztiek euki barko dabe eh, lanpostu egonkortzeko aukera, baina izen barko dire, eskatzen diren baldintzak guztiek betetzen zen langileak. Horretan ez dugu desbarritasunik egiten, uste dugu hizkuntza beste baldintza guztiek besteko garrantzie dekiela, eta ezin dugule euskera tratatu bigarren mailako kontu modure eta de facto akordio honek egiten dagoena da euskera bigarren mailako kontu bihurtu. Akordio horren barruen ganera konpromiso batzuk hartzen dire, alde batetik behin egonkortze fasea bukatute ba hizkuntzeskak e, itsuna gas lotutako derrigortasun datak berresartzea, beste alde batetik lan jardune euskeraz egitea eta lan orduetatik kanpo langile horrek konprometitu egiten direla euskara ikastera. Aldiz, ez dugu konpromiso horrek betetzeko ez elango bermerik ikusten, eh, ez dakigu nok fiskalizatuko dauen hori eta zer gertatuko dan betetzen ez badire. Gure ustez politikoki eta erakunde publiko baten ikuspe egitik ez da onargarrie, hola nadira ziren duen eta horren ondorioz ba, aurka boskatu behar Esan beharra dago gube, aurka bostatu gendun bakarrak izan ginela, eta ondorioz ba, lanpostuen zerrendaren aldaketa hau onartu egin zala osoko bilkura. Hirugarren puntuen, 2008 bateko kontu orokorraren onarpena edo behin betiko onespena tokatzen zan. Ariketa finanziero edo ekonomikoa da berez, baina bueno, horren atzetik azken baten dagoena da ba, urte osoan zehar e, egin diren gauzak, guk aurrekontu kontu ekasbe lotzen dugu kontu hau, eta urtean zehar egiten diren kreditu aldaketa guzti ekas eta bar, eta bai aurre kontuetan zein kreditu aldaketatan gure jarrera kasurik onenean abstentzioaren izeten da, eta beste askotan kontrakoa. Beraz, naiz eta ariketa ondo egite dauen eta bete beharreko baldintza guztiek betetzen dauzen, eh, gu azten egin ginen kontu orokorraren boskaketan. Laugarren puntuen, kultur zerbitzuen ordenantza fiskala aldaketa batzu planteatzen ziren, hemen eh, eskaintzen diren kultur zerbitzu batzuetan, eh, famili bardineko kide kopuruen arabera, hau da, bat baino gehiago, bi baino gehiago, hiru baino gehiago eh, izen eskero, ba, deskontuek eh, planteatzen ziren alde batetik, eta beste alde batetik eh, teknikariek azikera baten proposatzen zego gaur egun eskaintzen ez diren eh, talier batzuk ordenantzatik ezabatzea, baina gero e, proposatzen sana san e, teknikariek egindako proposamen hori alde batera iztea eta mantentzea naiz eta eskaintzen ez diren, bagian ba, etorkizun baten osta bere eskainiko direlako eta ba, ordenantza berriz e, ez, ez aldatzeko. Gu proposameno kasado egon ginen eta alde buskatu gendun eta puntu hau hau bat hartu onartu izen zan. Bosgarren puntuen, kirol zerbitzuen ordenantza fiskala be aldatzea proposatzen zan. Hemen teknikariek egindako e, proposamen baten oinarritute aldaketa eta planteatzen sana san e, eh, kirol zerbitzuek e, erabiltzeagaitik e, ordaindu gar tarifak tarifa horren oinarrien orain arte mungian erroldatutako pertsonaak agertzen ziren eta mungian ez erroldatutakoei e, errekargu bat jartzen jakeen tarifan. Proposamen honen arabera planteatzen dana da kontzeptu horrekin vuelta emotea eta tarifaren oinarrian jartzea mungian erroldatute ez eta holan e, mungian erroldatutakoei e, deskontu bat planteatzea. Guk ez dugu ulertzen honen zentzue, eh? mungiak ordenantza fiskalei buruz berbetan gabiz eta ulertzen dugu tarifaren oinarrie mungiarrak izen behar direla. Uste dugu honek nahazmena baino ez dauela eragiten eta planteatzen dauna planteatzen dauela, benetan existitzen ez dan deskontua. Ondorioz guk proposamen honen aurka buskatu gendun, e, dozein kasuten proposamena onartu izen zan. Eta osoko bilkura honetan ebatzi beharreko puntuen artean azkena, ba, urte honetako bederatzi garren kreditu aldaketa euki gendun, guztire bederatzi dut dago eta malau mili euroko kreditu aldaketa bat, proiektuen nondik norako eta zehaztasun gehiago ezagutu barik, ba, gu kreditu aldaketa honetan, azte ginen, edo zelan be, eh, onartu izan zen.